Was willst du in deinem Studium erreichen? Ich will einfach gut durchkommen. Erfolgreich abschließen ist mein Ziel, ja. Möglichst in kurzer Zeit, ja. Natürlich Kompetenz aneignen und so, aber auch einfach möglichst effizient durchbringen. Vorlesungen vorbereiten, während der Vorlesung tief und nachbereiten. Aus unternehmerischer Sicht ist Agilität ein zentrales Thema heutzutage. Die Fähigkeit, innovieren zu können, die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, die Fähigkeit, proaktiv zu sein, aber auch die Bereitschaft, gewisses Risiko zu übernehmen. Versuche regelmäßig deine Komfortzone zu verlassen und gehe jede Woche mindestens eine neuartige Lernerfahrung an. Diskutiere mit andersdenkenden Personen, stelle viele Fragen, schau dir ein Sachvideo an oder lese ein Buch aus einem anderen Fachgebiet oder besuche einen neuen Ort. Durch neue Herausforderungen kannst du deine Agilität erweitern.